Una, unapofanya survey ya mapenzi, unataka kuoa mtoto wa kike, inabidi ufanye ukaguzi wa juu. Lazima. Usitoka usombuzi kwenye gunia, unatoka pale kwenye cherechere kwenye sendrof, afu kufika ndani ni koko. Ah, ah, You must be creative bwana. Wajomba wanajua kusifia. Oh, ulimchukua na kofu. Umemleta kwetu kwenu. Unakuja kumkagua kesho? Alafu unakuja kumvizia mpaka makeup. Ile makeup kishaisha. Akina uso asubuhi. Akina uso asubuhi. Mangu breakfast time. Nenda kwa Neo Cosmetics upate mafuta mazuri ya kuweza kurudisha ngozi yako ya kutokea. Neo Cosmetics kwani anapatikana mbali basi? Ni hapa Arusha. Stendi ndogo. Duka namba 190 na namba 111. Namba 111 hapo stendi ndogo ndani. Unapata mafuta mazuri. Nani wakala mafuta yote hapa mjini na Tanzania. Haraka. Haraka sana. Sasa nikukuta unaniambia nauza choroko kwenda kwenda latte Raha ya kulala ugenini, kwanza unaamshiwa breakfast iliyonyooka. Raha ya kulala ugenini, uituitwi tuwechila njo, unapigiwa simu hapo taratibu, namba kaka, chakula kimeiva, njoo ndani na uzuri ni kwamba mwenese unapoamua kulala zako private sector which is very high nasty. Embe. Haupangiwi na mtu yote, ukiamua ulale kama ulivyozaliwa ni wewe mwenyewe. yani unaweza ukatupa nguo zote au ukiamua kuziacha hapo nje uingie ndani uko hivyo hivyo. Sasa wewe shike kwa ndugu yako ulale bila nguo uone. <laughs> Utaamua kuja kuanga kwa watu. Yaani utauchukuliwa tu kwa balozi umekuleta ushirikina kwa watu. Unalalaje uchi? Utalala gubigubi kama gunia. Yaani utakujifunike masafleti na neti juu na shuka zito na kuna joto. <laughs> Sasa sikiliza mimi. Mwendese, unapokuja katika ardhi ya Arusha Geneva of Africa. Embe. Kwanza kabisa, Embe. Hakikisha unapata sehemu nzuri ya kulala kwa malazi ya usalama wewe na mali zako ulizoingia nazo. Eh, eh, Alafu uzuri mmoja Ndiyo. Kwa mahitaji ya ndoto safi za mafanikio lazima nale Kiteme Comfort Lodge Embe. Inapatikana Sombetini, mbio mbio ndo ngiri na tunapozingia Sombetini kutoka Ostebei unashuka kidogo, mkono wako kushoto utakuta kibao cha Kiteme Comfort Lodge. Sasa mitamia mitamia kutoka kwenye lami mpaka hapo lojini. Eh, jamani. Hey. Wakazi wa Arusha. Imbe. Mmesikia hiyo? Umekuja zako Arusha usishike kwa ndugu yako. Ah. Wewe ndio salimie uondoke hapo. Kiteme Comfort Lodge. Ndio habari ya mjini. Jamani wakinaumbuja popote mlipo. this? Yaani jamani hakuna nake mnajua usiku. Yaani mimi nilipata mchanga, ndio nikakasarua sababu sikafupi ndio Yesu Kristo giza lilipoingia tukasema taa, ndio nilambo akomwe Jamani mabinti, kitaka mnajua kitu gani mwanaume anataka, yani ikishafika giza mnajua jinsi gani sukari na nsia wapi inaishia wapi. Yes, yes. Mm. Alafu sasa kitu kingine nilichopenda zaidi Nikajiuliza, mbona mabinti watanga ni wazuri namna hii jamani? Ukuta kabinti kakitanga kana shingo sio ndefu, ndio kafupi, ndio kimbi sio kidogo, sio kikubwa sana, sio kadogo sana. Jamani, kifika usiku kana kupeleka mpwita mpwita kumbe mnajua ni wapi mnapotengeneza sura zenu, mnakwenda Marbas House wanaopatikana pale Dar es Salaam, mtaa Msimbazi, Kariakoo, karibu na Big Bone Shell. Hey, jamani jamani, kwani amwambie wenzenu jamani? Hebu mwambie na wenzenu watu hapa wapare wapare wamekaa kama vile mtu anawinda. Yaani mpara amekaa utafikiri anapuliza mtu jamani. Yaani mpara utafikiri mtu amekaa kama amekaa. Hey, jamani. Kwani lakini jamani, wadada Kitanga, mwambie wenzenu kwamba mnaendaga Marbas House inayopatikana Kijitonyi nani? Ni pale mtaa Msimbazi mepo. Ehe. Mtaa Msimbazi pale karibu na Big Bone Sherry. Yes. Kari yako. Kitu kingine ni kwamba ndio. Mabinti wa Kipare sana wanajiona na wakali. Ndio. Kumbe ni mifuko bwana. Hem nendeni pale taka kwa jifunze nzuri na kwenda. Eh jamani, na uzuri ni kwamba Marbas House ni house of cosmetics wanauza jumla na rejareja. Mafuta ni halali au kusi. Good morning everyone. Anawasalimia kila mmoja. I'm so happy to see you once again. Anasema dada yake anaitwa IP anavaa nyamjambu sana. And I would like to say something which is very highness something something. Amesema amepambana naye sana lakini hakupata pa kumpeleka ila juzi ameelekezwa na amefurahi mno. Do you know Neo Collection? Anasema mnamfahamu Neo Collection? Neo Collection is the better which is very butterfly for the highness. Anasema New York election inapatikana hapo stendi ndogo duka namba 191 stendi ndogo kwa pale nje. I will yesterday recognized that I will play my money. Anasema hivi alivyomfikisha AP pale yule dada yake alipendeza kama malaika aliyoshuka kutoka mbinguni. And I'm so happy to introduce this thing which is very honest because your face is very classic. Amesema AP amehapa juu chini mawingu na ardhi atalala pale pale kwa niyo York election kwa sababu anapendeza sana. It's only about Arusha Geneva for Africa. Anasema ni hapa hapa Arusha Geneva for Africa stendi ndogo nje duka namba 191 nje. Eh, Cheroke nje. Amesema na nawapenda sana. We love you so much each other. Ameogopa kucheka kwa nguvu, acha nicheke kwa niaba <laughs> If somebody single you can call me. Amesema kama uko single unaweza kumpangisha kwake. Yes. Ala sant. How about the name of duka? <laughs> the duka namba ngapi? Namba mia moja tisini na moja ndogo nje ndani nje. Embu tujue kutofautisha kati ya usingizi na kufumba macho. Kuna kulala na kujegesha. Ukiwa unataka kukaa sehemu nzuri, ukae usikilizie mchongo. Wakati unasikilizia mchongo, upate burudani safi, upepo kupuliza uamue ulele gorofani au ulele katikati au ulele floor ya chini kabisa, uangalie TV au ya public au kaangalie ndani kwako mwenyewe, upige simu mezani au upige simu yako mwenyewe, utumie wifi, ni wao wetu Tunaonyesha kwamba mwelezi kama una plani kuja kutembea jiji la Arusha. Embe. Kama unakuja kwa ajili ya semina, kama mnakuja kwa ajili ya mambo ya dini, uh mweleze sehemu pekee ya kushukia ni Kiteme Comfort Lodge inayopatikana Sombetini, barabara ya Posta. Kama unaenda nani Kisongo, Babati, unashuka kituo cha Stabei. Ukishuka kama kituo cha Stabei unaenda na mimi na kama unaenda kwa Sombetini Sombetini kwa Bananga, ufike kule mbele mkono kushoto, mbele yako tu kidogo, tano mkono kushoto, kuna kibao kinaandikwa Kiteme Comfort Lodge. Yeah, unalazia hapo ni mita 100 mpaka ufike lodge ilipo. Sio, umenielewa mimi? Ni pasafi sijapata kuona na ni pazuri sijapata kuona na mkija wengi mwelezi kwanzia watano mnakuja ile semina au mkutano, usafiri wa kuwapeleka ni bure mpaka eneo la tukio, na sio kuwapeleka tunakuwarudisha. Amna haja ku Google Map, unaomba tu dereva asiye nipeleke sehemu fulani, nipeleke sehemu fulani. Ni wewe bebe ndo angiri wangiri late leo unakuta